Zapratite me ako vam se sviđa kanal. Svi mi noćas ćutimo i čekamo svoj sud. Sud nam izriče neko koji je živao s nama tolike godine, ko nas je kupovao, lagao, varao i konačno zajahao tako da mi ne možemo njega da skinemo s leđa. Znam da mnogi od nas nisu verovali u ovo, ali nemojte me pitati odakle znam da sam ovo već znala. Cija je ušla ovdje i odradila svoje već od Miloševića na ovom. Svi ljudi značajniji iz njegovog doba, pogledajte, Jovica Stanišić, generali, načelnici generalštaba, Momčilo Perišić, Hrenki Simatović, sve je to sređivalo sa Cijom ili sa državnom bezbednošću. Pa zašto ne bi i ovi? Zar vam na ovom pada da oni nisu također plaćeni. Plaćeni od nekog da podele službu i da odrade protiv državne i ovakve kobne i tragične stvari. Da li se i vi noćas osjećate kao da ste u žutoj kući i kada vas čeka ono najstrašnije, da vam izvade unutrašnjost? I šta sada pričamo? Šta smo radili? Gde smo bili? O tome mi treba da mislimo. I sutra ćemo nekome položiti račun. Ja ne znam da li vi pripadate ljudima koji pitaju svoje roditelje, a šta ste vi radili, gdje ste vi bili? Zašto ja nisam krštena? Zašto se nije slavila slava? Šta ste vi radili? Zašto mi danas živimo gore od vas? Pitaće nas, pitaće nas, verujte. I vidite, spremite odgovor. Šta smo mi radili? Setite se šta smo radili Evo danas je 26. februar. Šta smo radili 26. februara? Padao je sneg. A zašto nismo izašli na ulicu? Sjetite se Crne Gore po kakvim smetovima su branili svetinje i nosili krst. I mala dece ispred. Stari ljudi ispred. Bogalji ispred. A mi? Nije nam uvek drugi kriv, nije da nas je sto hiljada, pa i deset hiljada, koliko god bruka bi bila manja, mi bismo mogli da pokažemo tu neku staru fotografiju, te neki snima koji bi čuvali svojim potomcima, da smo negde bili, da smo prineli žrtvu, koliko god se činila uzaludna, a možda i ne bi. Ovako, sedite, pišimo, i čekajmo krvnike. slagali su nas da na ovaj način imamo budućnost, odričući se i dajući. Samo žrtvom mi prilazimo oltaru i Bog prima naše molitve. Tate li se kad kidišu hijene, svi ovi drugi koji imaju aspiracije na Srbiju. Sulejman Ugljanin, Raška oblast, Sanđak, kažu. Kad će autonomaši zavitlati za svojim zastavama? I eto Srbije, dok dlanom od lan u Beogradskom pašaluku, onako kako joj je skovano, onako kako je pre sto i kusur godina bila, pa neki veliki junaci, neke tank, tankosići širili, oslobađali i vraćali. Nisam sigurna da ćemo više imati takve. Jer mi smo dozvolili da nam ruše zebrnjak, da ga da zaraste u travu. Mi smo dozvolili svašta, mi smo dali tomos svojim svetinjama, svetinjama naših careva u, u Makedoniji. Makedonija će ih predati Velikoj Albaniji i to je taj proces. To je taj proces poništavanja to je ono što Lompar kaže samoporicanje. Duh samoporicanja zavladao je i ovladao Srbima. Naprotiv, ostavili smo svojom, svom voljenom potomstvu veliki dug. Kad tad morat će mnogo da krvare da bi vratili, mnogo da se isprave. Ali pitanje je da li u tom pravcu više uopšte ide svet i da li je već umrla ova civilizacija. Ona je zaokružila svoj put a mi smo nažalost u njoj dali svoj sramni, stidni doprinos zbog čega ću crveniti dok sam živa. Ne znam da li i vi praštajte. Zapratite me ako vam se sviđa kanal.